атым сара сәдібек тегім менің бұл сайысқа шығуым тегін бе еді әкем жалғаш журналист мұхит асып ақшта тіл ақшта тілші бол, болып кетті міне анам жанар журналист білім қуған ол да қышта тіл оқып белім буған отбасымның көрсеткен тәрбиесі оқу менен өнерге бейім қылған өнер әркез өсірер қыз баланы тамақ жасап сән қарап ән саламын қазақтың бар қызы ханшайым ғой арғымын сезінетін өз бағаны ой көп жаса мына қазақтың үлкен атақты қызы бол қазақ халқына атын шығаратын жазушы боламын дейді сол не жазушы болады мен осы осы осы осы балам сияқты кішкентай кезімде жазушы боламын дейтінмін ары айналып өтеді бері айналып өтеді қайта қайта